سن دیو

بدی سناسی پت بجبا بند वंदे सोपोर जो पदी दुनिया तंद माया त ज़े त ज़ाही सब स पचबवाया جمعیت دلولا تاج پسر مزے کا خلقا چی بدا مزے ردوان نبی دلی یہ دور Nice. تغسي باركي نخي ولي دا صاحب دا درگدا محمد امين دي زكا تغسي باركي نخي مت لبا محبوب امت ربنا مجھ تبا محبوبے سرپ سجدہ مستفیٰ سرپ سجدہ مستفی پر مخ کے دکبر بشی روز محشر پا گناہ گارانو جمع خطر بشی اے panang tazimot Las panang tazim da para Mursalam liya kasar pashi Roz mahshar pa gunangar مرسلا وعيانتي جملة شفاء نفسي نفسي أمتي يا أمتي أمتي يا أمتي گویا نپاک سرور پشی روز محشر پا گناگارانو جوڑ خطر بشی یو دیدن آو دے تا مبارک مبارک ستمبار مبارک مارک مبارک مصطفیٰ اسور بشی روز محشر پا جوڑ گنا گار جو بس

امین دل دل باز باز الموتا الموتا قربان بر بشی روز معشر پا معل پانوڑا در بسی ارانوا درد نی ارانوا نشی روز محشر پونا کار جو بشی